Йоба, ти що, блядь, гуляєш, ти що? Росію поминаєш спокійно, сука. Чи Путіна, гандон. Царство небесне. Слава Україні! Сало в кокаїн. Сало в кокаїн. Та ви підари все одне те саме говорите, всі. Ти гандон за десяте таке говориш. Ви там що, вас там Путін учить слова, цих слов, чи що я не можу поняти? Зомби, сука, ти. Зомби. Зомбіки, їбать. Нічого, нічого не розкажеш. Що ти там розкажеш, Буратіно в комнате, сука? Ну расскажи давай. Ну расскажи давай. Махнаревий чувак сука. Намалюєш.